tabung ya ini

alat yang disiapkan head otomatis manifold kran kran troli troli kompresor kompresor kita merakit kompresor rakitan sendiri